深入地震来救你脱困，看懂你忐忑的心，读懂你的虔诚，为了你温柔的本分，愿为你牺牲。绝对的位置没有危险标志，你是我的天使，为了守护你的我。万重心开始战斗，不能停止，你是我的天使，为了守护你的真，这一战就来临。 全力开始狂奔，全力开始变身，全力开始变成你的守护神，为你改变星辰。全力开始奋战，全力开始瞄准，全力开始拯救我深爱的人，为你奋不顾身。为了守护神，耶！我早已把秘籍看透，不虚现在要为你去战斗，守护着你全力出击的那个我，继续战。 缠绕灵魂的枷锁，我不要失去的爱情中无奈。燃烧愤怒，让黑暗不复存在，激发无限的力量，去冲破困境，用神力把全世界都击败。禁区的位置没有危险标志，你是我的天使，为了守护你的我。快，已经开始战斗，不能停止，你是我的天使，为了守护你。 权力开始变身，全力开始变成你的守护神，为你改变星辰。权力开始奋战，权力开始瞄准，权力开始拯救我深爱的人，为你奋不顾身。 为正义战斗的一生，写下传奇的一生；为爱情战斗的一生，写下传奇的一生；为正义战斗的一生，写下传奇的一生；为爱情战斗的一生。全力开始狂奔，全力开始变身，全力开始变成你的守护神，为你改变星辰。全力开始奋战，全力开始瞄准，全力开始拯救我深爱的人。为你。